nampak tu menakutkan berdarah Una use Hi guys, Assalamualaikum. Hari ini aku nak cuba menu terbaru daripada KFC iaitu original recipe burger kan nama dia. Original recipe yang di sebelah kanan aku ni dan di sebelah kiri aku ni adalah zero chicken burger sebab aku tak nak rasa so aku nak cubalah dua-dua ni dalam satu video ni tapi tak mungkin lah aku boleh habiskan dua-dua biji juga ni. Jadinya, hmm, marilah kita cut into two, okay? Okay, ni aku tunjuk kat korang. Ini dia original resipi uh, burger tu. Okay. Ni macam zingga je. Ha. Dalam dia ada macam biasa lah. Okay, next one kita tengok. Uh, kita tengok burger KFC Zero Zero Chicken Burger. Okay, ni nampak menarik sikit eh, sebab ada sos barbecue kat situ. Ha, kau. Bau dia pun. Hmm, menyengat. Yang original recipe ni uh, dekat RM12 dan untuk yang Zero Chicken Burger ni kat RM15. Uh, ah, kita potong dua ya sebab aku sure lah aku tak habis ni. Burger macam ni nak makan. Hmm, dua-dua. Noni, noni. Bismillahirrahmanirrahim Oh Okay Ni burger yang bukan ayam Tapi rasa ayam Kadang uh, Macam aku dah cakap tadi aku akan makan separuh-separuh saja Tak lah orang lain pun Boleh makan ni okay Tanpa membuang masa marilah kita Makan Bismillahirrahmanirrahim Aku akan mulakan dengan zero chicken burger. Alright, alright. Aku ada sediakan sos samyang kononnya nak makan. Tapi tengoklah macam mana. Okay, ni eh. Zero chicken burger. First bite untuk aku. Korang tengok. Bismillahirrahmanirrahim. rasa ayam Macam nugget Kau cuba lagi Aku nak simpan untuk sos kan, hijau sos. Aku rasa macam tak lawa pula kan letak atas ni so aku letak kat pinggan lain lah nanti baru makan kalau aku rasa lapar aku bolehlah makan semua sekali <laughs> ah, Selalu aku tengok Elfie makan pakai sos samyang lah apa kan. Aku nak cuba. Tuan sikit. Sikit je lah. Nampak tu menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. not bad guys bila tambahkan sos samyang. Sedap. Pedas, patut dah aku rasa pedas. Alright. Marilah kita rasa original recipe ni. Macam mana original recipe ni aku pun tak tahu. Apa yang ori original? Macam aku ingat rasa original. Leleh dia punya mayonis tu. Bismillahirrahmanirrahim. okay, betul-betul rasa macam original Macam Colonel Burger pun ada juga Sebab aku tengok peti tu ingatkan macam Zinger kan Tapi ni macam Colonel Burger Nampaklah original, ayam original kan Bukannya spicy Makan lagi Makan lo, dah kenyang dah macam ni ni Astagfirullahaladzim Confident nak beli dua burger tu pasalnya Nak bagi siapa Hmm memang biasa-biasa saja rasa dia. Sebab rasa original, rasa berkebiasa saja. So aku nak tambah sos sama yang Bagi perpedas sikit kan. Uh, kena tangan aku sudah. Aku nak buat, aku nak apa? Darah. lagi bertambah padu bila aku tambah sos samyang. Tapi itulah. Orang tak tahan pedas kan? Ha, pedas pula. Padahal aku letak sikit je. Komen aku kan. Untuk yang zero chicken burger ni. Memang rasa lah. Boleh rasa ayam tu. Pada aku yang zero chicken burger tu ada rasa ayam. Walaupun dia, kita, dia tak guna daging ayam. Nak, macam nugget, nugget, rasa nugget ayam tu pun ada. Tapi bila kena dengan sos barbecue tu okey lah nice rasa dia memang nice Tapi bila aku tambahkan sos samyang lagi Haa macam tu Walaupun aku tak tahan Okay untuk yang burger ori ah, original recipe ni memang betul-betul rasa original Macam colonel burger tu Colonel secret recipe tulisnya ha. So kalau nak makan Kalau nak lebih umf Haa ah, kena tambah sos samyang ke tambah sos lah Kanak-kanak -kanak suka lah sebab memang tak pedas lah. Cuma uh, dia punya patty tu besar lah. Aku kan mula macam Zinger punya burger. Tapi tak. Dia sebenarnya macam Colonel Burger. Kalau Colonel Burger kan tak besar pun yang patty dia. Saja je nak makan dulu ni. Uh, aku memang tak tak mampu lah. kalau nak makan dulu dua biji burger ni bagi habis. Ha, kalau aku puasa sehari pun aku rasa aku tak boleh dalam satu masa tu untuk makan banyak macam tu. Lagipun aku bukan nak mukbang pun. Aku nak review saja. it Whatever. It is uh, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Okay. Itu saja video aku untuk hari ni. Ternyata memang sedap ya. Sosam yang ini memang sebenarnya menyedapkan whatever yang kau makan. Okay. Bukanlah tak sedap Sedap je ada dua ni Tapi lagi terangkat begitu Okay Itu saja video aku untuk hari ni Bye bye Sekian Terima kasih Dan bye bye Bye bye bye